السلام علیکم ناظرین ظفر اقبال اسپائرنگ سائٹ کے پلیٹ فارم سے حضرت خدمت آپ کے ساتھ اس سے پہلے بھی میں اسلام آباد کے ڈفرنٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس میں شیئر کرتا رہا ہوں جس کے اندر ہاؤزنگ پروجیکٹس بھی ہے کمرشل بلڈنگس بھی ہیں ہاؤزنگ سوسائٹیز بھی ہیں ریزیڈینشیل پروجیکٹس بھی ہیں ڈفرنٹ ٹائپ کے پروجیکٹس بھی شیئر کرتا رہا ہوں اور میں نے آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیوز شیئر کی ہیں جو بلو ورڈ سٹی کے والے سے تھی اور آج بھی میں آپ کے ساتھ بلو ورڈ سٹی کے والے سے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس میں ماشاء اللہ اگر ہم بلو ورڈ سٹی کی جو سائٹ پہ دیکھیں وہاں پہ کام جب بھی آپ جائیں چاہے آپ دن میں آپ جائیں گے آپ رات کے وقت جائیں گے وہاں پہ آپ کو کام ہوتا نظر آ رہا ہوگا تو بلو سٹی نے ابھی جنرل بلاک کے ساتھ ساتھ ابھی اپنے اوورسیز بلاک کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ کر دی ہے تو آج کی ویڈیو میں جو لیٹسٹ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے والے سے اپڈیٹس ہو رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ بلورڈس کے اندر بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت اور اس کی ابھی اگر اس وقت دیکھیں بلورڈ سٹی کی آلریڈی دو بیلٹنگ ہو چکی ہیں جنم بلاک کی بیلٹنگ بھی ہو چکی ہے اوورسیز بلاک کی بیلٹنگ بھی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اس دسمبر سے پہلے پہلے بلورڈ سٹی کی تین بیلٹنگز اور ہونے جا رہی ہیں جس میں جنم بلاک کی سیکنڈ بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے اوورسیز بلاک کی سیکنڈ بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے اور عوامی جو ریزیڈینشیل بلاک ہے اس کا اس کی فرسٹ بلڈنگ ہوگی انشاءاللہ جی یہ دو ہزار اکیس کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے تو آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے ابھی بھی اس کی بکنگ کرانی ہو بکنگ والے سے کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہیے تو آپ ہمارے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی فلیش کر رہا ہے آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ سب دوستوں کو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تھینک یو مچ اللہ حافظ